So what's up YouTube? Welcome back to my channel. 我是吉恩，在我波罗多干鸠。So 这两波罗多干鸠呢，是我的朋友借我的啦。So 搞错了，再来。So 非常有幸的呢，就可以借到他的干鸠来拍影片的啦。So 来要。 要打响他的 carry 了，不然他都不敢嫁出来给我。So 没有办法喽，我只好拍他的干叫一下咯。So，呃，Before 我们 walk around 之前呢，我们就来一个 B shot 先啦。So three two one，let's go。 干旧的外观呢，呃，其实相信很多人都已经看过了的啦，把我就简单简单的带过一下我的心得啦。so 这个是应该是后期的干旧来的，因为前期的干旧它比较它的灯是比较四方啊。s o 这个是比较后期的干旧，它的灯是呃圆形的，然后，halogen halogen 全部都是 halogen。 然后它的水箱护罩嘞，就是长这样子的啦，两个大皮孔。然后它的这个，嗯，这个徽章就是小小一个啦。OK，外表就很普通。然后新的当然是没有那个 LED 啦。然后它的新的是在这个 fender 这边的，在当年是非常非常普通的一一个东西啦。然后这个 rim 呢。 这个链是呃十二寸，一五五七十 R 十二，用到的是 Silverstone 的灯了。然以这个也是在当年非常普通的一个东西啦。这整辆车看起来就是迷你迷你嘎嘟嘎嘟浆咯。然后后尾嘞，这个灯也是非常的迷你，也是一样，halogen halogen halogen。在当年 LED 还不是很兴啦。然后。 这个车尾就是这样子啦 s o 这个就是它的锁匙，这个锁匙来是原装的嘛？啊，换过了的，OK，所以原装来是没有阿拉的。哦，所以你就就换换换去这个阿拉嘛，OK，so 我们开，跟格丽莎是一样的声音，啊，是跟格丽莎一样的声音啊。o k 我们先看一下它的后座，不好意思啊，有一点点乱，把点，就是这样子。OK，然后，哦，哎呀，左顶。 <coughs> 哎，其实还不错嘞，我以为会很、会很窄、会很高还是什么，其实还好。 不会讲很，以我一六八的人来讲啦，其实还有差不多一个拳头吧。如果我的椅子再拉前一点，应该有一个拳头。然后我的头，我的头还有四个指头，哎，还不错嘞，真的是还不错嘞。我是很 surprise 啊，我以为很小很窄，其实还好嘞，不会讲很窄，还很舒服嘞。 这个椅背的倾斜角度也还 OK，也很不错。我以为很直像阿夏，像阿夏跟贝扎就很直，但是我我可以接受啦。我不虽然我不知道它的角度是多少，但是就 OK 了。这样子躺，这样子坐，呃，还不错一下的。然然后这个支撑的角度的话，这个支撑的话。 嗯，没有得选啊，因为，呃，毕竟这辆车的高度不是那么的高，所以当我们的脚诶放在这边的时候，明显它就会拱起来，就这边少步步到了，但是 overall 来讲是很 OK 的，对于对于这种小车来讲，OK，so 我们就出来，啊，还有门板哦，全部都是。 Hard plastic 啊，这个当年的车还没有 hang 这种呃 soft touch 的 material，hard plastic hard plastic，然后这个就是一个手动的啦，然后关门的声音，也就是这样子咯。哎呀，我的手是忘记拿，OK，然后。 后备箱的方面呢，你要开启的话，就只有，呃，锁匙转啊。喂，怎么？我这得一个，哎，但是，哦，所以它原装还是只有一百八了。OK，这边的洞是没有了，所以它只有给一百八了。反正你不用紧，因为。 这片东西不是讲很中罢了，所以单靠一个是 OK 的啦。OK，这个呃，Boot Space 呢？ <coughs> OK，我不要动，我不要动。搞错了，再来。OK，所以 Boot Space 就一辆小车是真的很小那比阿虾还要小。So，然后这个两个 Speaker 是原装还是你改过？ OK，不确定，反正是有 speaker 就是了。总之就是很迷你啊，一个 boot space，一个普通去买菜还 OK 啦。如果是连一个小家庭，我相信是不够的啦。So 就是这样。然后我们就去看我们的 driver side，所以 driver side 就是长这样子的啦。然后，哎呀。 也是一样，plastic 要玩，然后呃，manual 的冷气，这个是当然的咯，当年便宜小车，然后这个才是经典，这个才是经典的嘛！哇，这个真的是经典。OK，然后下面这个是呃，窗口的开关啊。然后这个就是时钟，然后 X-ray，呃，这个。 我们的朋友他去去装了这个 Bluetooth 的 receiver，然后 four s p e e d automatic，然后传统的手刹车，传统的 handbrake，然后基本上就是这样子了啦，没有什么东西，然后 steering 没有 power steering 啊，没有 power steering，然后也没有 airbag、ABS 什么的都没有，毕竟那个年代还不黑，只有 来，高端品牌，Mercedes 什么柴油的东西，所以当年没有这些东西，非常的正常。OK，然后我们就 start the engine，也是手手匙转的，然后忘记跟你们讲它的 meter s i 中间了。OK，这个当时候没有多少辆车可以做到这样子的，meter 在中间，一 n 还是一辆小车。OK，我们来上。 <laughs> 搞错了，再来。OK，so，呃，meter 的话，它这个比较特别的是，它可以拉到呃十千的 RPM，但是我不确定它可不可以去到这样准呢。反正它的。 它的 RPM 呢，可以到十，可以可以修到十，是当今很多两很多车都做不到的事情。然后左边就有水温表啦，这个呃，布罗多的车到阿迪巴才标配的东西。OK，贝扎啦、阿西亚啦、迈 V 那些全部都没有这个水温表。然后还有就是油量表啦。然后呃，中间是时速，右边是 RPM，就是这样子。 OK，然后我们就开灯。行了，行了，是在这边的啊。哇，这个也是很经典啊。这样子按下去就是，嗯，开着 signal 拉上来就关掉了。所以我们就开着哈，高灯。然后我们去看一下 engine。 这个 engine，据我朋友讲，它原本是八百五十 cc 的这个 engine，但是它掉了一粒一千 cc t h r e 的的 engine 下去了，所以这个，嗯，严格上来说，它也不算是一两原装的干净了，只是它是掉一个原装的一千 cc 的 engine 下去，所以这个一千 cc 的 engine 应该是 Corolla Corisa 的 engine 啊。 so 就圆圆装装了，ABS 那些什么都没有，就是这样。这个就是后尾了，它开了灯，开了 W 星了，然后这个 exhaust 应该是一寸，是非常非常小的，这个变形，因为它不是追求 performance。 所以他做来是为了省油、好把劲，所以，呃，这个就不是那么的在意啦。除非你要改车、要玩车、要下赛道还是什么啦，才去改啦那个排气管。哎呀，上来上来。OK，我们开一下冷气。OK，So 这个的话，前面是没有 speaker 的。对。 原总还是没有 speaker，它只有后面那两个是有 speaker 的罢了。对，OK，所以，嗯，你就开一首歌喽。No copyright song，所以你们要找的话可以去，可以我我留那个 link 在下面啦，所以你们自己去找。So 我就试看它的两粒 speaker 的音质到底是怎样。OK，three, two, one, let's go。也可以调大声的吗？可以，这边。 做的哦，对，一边吧。哦，我多上，我多下，还是我多上，我多下。对。自己改的？还是原装来着？啊，原装来就有了。我叫阿大傻，你懂个啥干哦？啊。没有，我多上，我多下哎。是。哦。所以声音就麻麻的咯，因为它只靠后面那两颗 speaker。 大声音出来吧，所以就是这样子啦。OK，so，嗯，啊，我忘记掉门 n 这个是 four speed automatic。嗯，这个 four speed automatic 呢，这个的是跟这个的底 n 是跟格丽莎是一样的底载来的。So，就是这样子啦。OK，so，呃。 w a l around 就这样子走完了啦。So 如果有什么遗漏的，呃，我过后将会再补充上去啦。So 我们下一集呢，我们就会去 test drive 这辆车啦。OK。So see you in my next video。See you in my next test drive video。OK。拜拜。